اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آئے ہم دیکھتے ہیں نئے ویڈیو کی طرف آج کے دن آپ کو میں ایم ایس آفس میں سی وی بنانا سکھاتا ہوں کہ ہم سی وی کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بنیادی چیزیں ہیں امید ہے آپ اگر اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملے گی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اور کم سے کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ اور بہتر طور پر یہ کام کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ اسکرین پر آپ یہ ہے یہ پہلے میں نے ٹائپ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کا وقت کم سے کم لگے اور کم وقت میں آپ کو میں زیادہ سے زیادہ چیز دکھا سکوں ٹھیک ہے جی اب آپ یہ دیکھتی جائیے کہ مختلف چیزیں اس میں آ رہی ہے سب سے پہلے یہ نام آ رہا ہے ٹھیک ہے جی ایڈریس سین ٹھیک ہے یہ mobile number email address objective یعنی وہ آپ کچھ کیا کچھ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں یہ باکس کیسے بنایا یہ میں نے اس طرح سے آپ کے سامنے ڈرا کرتا ہوں آپ دیکھیے گا اس کو ٹھیک ہے جی یہ کتنی طریقوں سے ہم ڈرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو تین طریقوں سے ہم ڈرا کر سکتے ہیں سب سے آسان طریقہ ہے وہ آپ کو میں اسی طریقے سے میں بنا کے دے دوں گا آپ کو ٹھیک ہے جی یہ آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے یہ ٹیکسٹ میں نے ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ پارٹس ان لارج ریڈیوس ہم کر سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں جی میں اس کو ڈرا کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ریسائز کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اب وہی آبجیکٹو میں لکھنے جا رہا ہوں جو پہلے اس میں لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اب یہ بریک ہے یہ بولڈ ہے میں اس کو بولڈ کر رہا ہوں میچ پراپرٹی کے تھرو ٹھیک ہے یہ برش میں نے اس کو مارا ٹھیک ہے یہ سیم ویسے ہی ہوگی جیسے پہلے تھے ٹھیک ہے اب یہ ٹیکس آگے پیچھے ہو گئے اس کو میں سیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں بیسک دو تین چیزیں ہیں اس کو اگر آپ اور دے دیکھیں تو آپ اچھا سے اچھا سی وی ڈرا سکتے ہیں خود ہی ڈرا کریں گے انشاءاللہ شاء آپ کو کسی اور سے ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ ٹیکس جو آگے پیچھے ہوئے اس کو میں سیٹ کروں ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر اسکل ہے آپ کو جو بھی سافٹ ویئر آتے آپ نے وہ اپنے والے سافٹ ویئر لکھنے ہیں میں تو یہ ویسے لکھے ہیں ٹھیک ہے M S office Corel designing AutoCAD three D Max computer experience اس میں پانچ سال ایکسپیرینس میں نے لکھا ہوا ہے آپ اپنے حساب سے لکھے جتنا آپ کا ٹھیک ہے یہ پرسنل انفارمیشن میں اس میں father name date of birth nationality religion اور این آئی سی نمبر ٹھیک ہے یہ ٹیبل یہ ٹیبل میں ڈرا کرتے ہیں ٹیبل ہم کس طریقے سے کتنے طریقوں سے کرتے ہیں تین چار طریقوں سے ہم کرتے ہیں اور تین چار طریقے آپ کو یہاں سیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے جی یہ ہم یہاں سے ڈرا کر سکتے ہیں مینول طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور رو اور کالم لکھے بھی کر سکتے ہیں یہ اس طریقے سے ون ٹیبل ڈرا کر سکتے ہیں یہ ایک سی وی کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی اس میں یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ نے لکھنی اس کے علاوہ آپ ایکسپیرینس وہ بھی دے سکتے ہیں اور کسی کمپنی کا اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہو تو وہ بھی ساتھ اٹیچ کر سکے اس کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں یہ میں سیو کر کے اس کو کلوز کر رہا ہوں اور دوسری سی وی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں اوپن کر رہا ہوں اسے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس کو بھی آپ غور سے دیکھیے گا کے ایک سی وی کمپلیٹ ہو گئی ہماری ٹھیک ہے جی اب دوسری سی وی میں جو میں نے بنائی ہے وہ میں اوپن کرنے لگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سرکولم ویٹ ایٹ ٹھیک ہے جی یہ اس یہ میں ٹیکس کا کیسے اس کو فارمیٹ کر سکتے وہ میں کر رہا ہوں یہاں سے یہ اس کا فون سٹائل چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ نام ہے سیل نمبر ایڈریس ٹھیک ہے سیم اس میں بھی وہی آبجیکٹو ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو بتانا ہے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ٹھیک ہے پھر پرسنل پروفائل ہے آپ کا ٹھیک ہے اس میں فادر نیم ہوگا ٹھیک ہے ڈیٹ آف برتھ ریلیجن ہوگا نیشنلٹی ہوگی اور نیچے پھر کوالیفیکیشن کا ٹیبل ہے یہ ٹیبل بھی سیم ویسے ہی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بنا کے دکھایا اس میں تھوڑا سا کوئی اور تھا اس میں ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نیچے <coughs> کمپیوٹر اسکل اس کے نیچے ہے کمپیوٹر اسکل آپ کو جو جو سافٹ ویئر آتے اس میں آپ نے وہی منشن کرنا ہے میں نے یہاں اپنے حساب سے لکھے آپ جو جو سافٹ ویئر کرنا جانتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور ایکسپیرینس ریکارڈ لکھا ہوا ہے جن جن اداروں میں آپ نے کام کیا ہے ان کا ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے کہ یہ آپ کو یہ سی وی آپ کو بہت پسند ہے السلام علیکم ورحمۃ